No início do mês eu dei-vos várias ideias para fotos natalícias e vocês pediram-me para fazer esse conteúdo em vídeo. Por isso, se vocês não tiverem fotos natalícias no vosso Instagram ou quiserem mais, peguem na vossa câmera que hoje vamos tirar várias fotos. Vamos! dado várias ideias para vocês usarem no vosso próprio Instagram. Espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã!